мен мамлекеттік кызматчыларга гана төлөйм аппаратка төлөйм калганын кечирип кой өзің өзүңөр одан кризис бүтөт қайра мен өзімнің тас кейпімді кийем мамлекеттен басқа құдай жоқ бүттү ассаламу алейкум бүгүн силер менен өтө бир кызык бирок биз кыянаттык кылып еткен эткен бир тема жөнүндө сүйлөшкүм келет силер бұл не болған болгон тема бул биздин күнүмдүк жашообуздун сапатына біз таап келіп жатқан ғырысқының кенендігіне жана молдығына түзден түз таасир берген кесіп жөнінде сүйлөшөбүз аллах субханаху ва тағала ар бир адамды эненин жатынында жаратады. мен ага чейинки атанын белиндеги доорлор жөнүндө айткым деле келбейт ал өзүнчө бир маселе өзүнчө бир кооз аалам вот пененин жатынында жаратты алла субханаху Таала ар бирибизди персоналдык түрдө жаратты жана биздин ырыскыбызды дагы бизге насип эткен ырыскыны да персоналдык жаратат койду койдун жатынында уйду уйдун жатынында демекчи чөптү уруктун курамында ар бирибиздин ырыскыбыз алла субханаху Таала тарабынан эсептелген ошого жараша өзүнүн казынасынан жиберип турат эми мына ушул ырыскыны алуу себептеринин бири бул кесип кесип туугандар кесіпке ие болу бұл адам баласының жашуысының бір ләззәттәрінен бір кесібің болса да ал кесібің өзіңе жақса жана ошол кесіппенен тапқан ырыскыңдан рахат алсаң қандай бір соның тилекке қаршы мен ақырғы жылдары ушу біздің елдің өзгөчө жаштардың кесіп тандоосуна ата энесинин мектептің жана коомдун кылган мамилесине түсіндіру болбосо жауап табу аябай қиын ошентсе да азыр биздин балдарыбыз мектептерди бүтүп атат коомдо аябай актуалдуу маселе болду кандай кесип тандаш керек кандай кесип тандаш керек аябай актуалдуу өзгөчө быйыл ушул маселе актуалдуу болду эмнеге пандемия кризис вирус иш жок баары жок жабык ата энелер эми көздөрү чекчейе баштады балдарыбызды каяка окутабыз эмне кылабыз кандай кесипке беребиз буга жооп бар бирок ага чейин биз өтмішке бір қайрылып келеді біз балдарыбызга эмнени насихат кылчу элек караңыздар советтер союзу бул тоталдык көзөмөл режими ар бир атуул өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн убактысын арзуусун ой жүгүртүүсүн дүние таанымын койчу терелгенден баштап өлгөнгө чейин мамлекеттин кулу болчу ооба жана мамлекеттин кулу болгондугу үчүн сыймыктанып жашачу мамлекеттен башка кудай жок бүттү мамлекет кудай ар бир атоол мамлекеттин кубаттуулугу үчүн иштейт эле жана өзүнө иштегенге укугу жок мамлекет ага укук берген айлык алыш үчүн болду төрөлдүң өлгенге чейинки қаралық мамлекеттин құлысын, мамлекет сені қаржылайды, мамлекет сені тарбиялайт мамлекет сені оқытады, мамлекет саға айлық берет қой, чүй шығылып Сенің жөндөмүңө жараша мамлекет құлдардың даржасын көтергендей көтөрөт раб рабочая сила работа то есть кулдун жашоосу раб деген сөз құл жана токсонунчу жылдары ушул мамлекет ыдырады ордуна эгемендүүлүк келді эгемендүүлүк деген эмне жаңы мамлекет пайда болды да айтып атат урматтуу кыргызстандыктар эми силер мамлекетке кул эмессиңер эгемендүүлүккө чыктыңар мүмкүнчүлүктөрүңөрдү өзүңөргө иштеткиле өз тагдырың қолыңда деп эгемендүүлүккө чыктык 31 отуз биринчи август эгемендүүлүк майрамы бул бирөө бизди басып алып анан кийин өзүбүз көтөрүлүш чыгарып атышып жүріп егеменділікке шығып емес мамлекет өзінің құлдарын босатып салды Ем білгеніңді қыл қаласаң қолыңды шашлық қылып же қаласаң денеңді сат не қылсаң ошо қыл сен мамлекет эмне кыласың экөөбүз өнөктөш болобуз егер сен байысаң мен де байыйм егер сен байыбай қойсаң мен бирөөдөн қарыз алам дейт караңдар ушу жыйырма жыл бойы біз не қылдық десе жок мамлекет сен айлық төлешің керек деп отырып алдық ей мен айлық төлей тұрған мамлекет емеспін мен мемлекеттік қызматшыларға ғана төлеймін аппаратқа төлеймін қалғанын кешіріп қой өзіңерге өзіңер анда мен кеттім деп россияға кеттік кореяға кеттік тағы бір жақтарға кеттік аяққа барып жоқ айлық сұрайсыз кимден эми менчик ээсинен сұрайсыз менчик ресторанда иштейбиз менчик базарды кайтарабыз же болбосо ну меншік құрылыста бардығы бизнесте эй қырғызстанда эле бизнес кылбайсыңбы ушуну сен кылбайсыңбы жок мага айлык керек мен муну эмнеге айтып атам ата энелер отуз жылга жакын балдарын ушуга үйрөттү балам чоңураак айлык ала турган ишке окуу мына мен контрактыңды төлөйм деп ата ене баласына 5 жыл контракт төлейді баласын айлықшылыққа даярдайды баласы оқуды бүтеді айлық жоқ ал оқыған спец жоқ қырғынықты е неге оқыдым мен неге оқын? Атаңдан сұрайын, неге оқығаның кім оқыды десін балам не қылсаң ошо қыл бізге дипломды алып келіп бергін анан ал бала жүреді да бияқта шаарда жүреді бұл спецті біткендер қаяқтан іш табып жатыр не көріп жатады іш жоқ бирок атасы айылда отырып ушуну оқу алам мага осы диплом керек алышың керек деген үчүн окуп жүрөт ал байкуш түрмөгө тыгылган о анан кейін мен мына телевидениеде иштеп жүргөндө ушуну көрчүмүн күндө жаштар келет күнде жаштар келет агай мен бала кезден қашық қармалы ырды айта элем ушундай талантым бар ырчы болғым келген мен ушундай елге шыққым келген мен ушундай тойлорду алып барчумун мен классташтардын ішінде аябай таланттуусу мен болчумын так балам қай жерде атасың? жатасың да ағай қантип жашап жатырмын ну повар болып иштеп отам да финансовыйда оқып жатады повар болып иштеп жатады телевизорға шыққысы келеді қарап қой башта үш башқа нәрсе винегрет шакарап болып қалған ата енең не деп жатады ата енем оқуны бүттеп жатады да неге диплом алды деп жатады е ош базарынан үш жүз сомға корочка алып интернеттен шығарып апарып беріп қой атаңа арзанырақ түседі жоқ мына кесіп таңдоодо ата нұролы ата эне советтер сайысынан құлдық психология менен шыққан балдарына да айлық психологиясын кіргізді эми азыр келді да кичине ойлоно баштады каяка иштеди каанга башталды эми эми кесип тандоо балдар өздөрү издей баштады эмне кылсак болот бул жыйырма беш жыл мурда мына ушул нерсе башталыш керек эле мен баламды қайсыл оқуға оқытышым керек жана ошол оқудан алған кесиби аны сапаттуу жашатыш керек бүгүн рынокты карайлы кимдерге рынок муктаж караңыздар санариптешүү башталды бүгүнкү кризис деп аткан нерсе мынау бурулуш эмнеден болды десе адам заты санарип аламына кирди жаңы адистиктер пайда болды жаңы талаптар пайда болды а биз баягындай айлық күтүп жүргөн эл аркада калып калып атабыз ошого бизге кризис тим эле жанагы кыямат болгондой сезилип атат жок кризис бул секирик демек биз балдарыбызга секирикти уруксат беришибиз керек балам карачы рынокто қайсы адистиктерге талап бар деп изилдей турган болсақ бүгін рынокто сатуучуларга то есть саудагерлерге талап бар коммуникатив қызматкерлеріне то есть адамдарды сөйлештіруші ортомшылық кылуучу бири бирине табыштыруучу адистиктер башкаруучулук адистиктер о менеджментке болгондор жөн эле китептен жанагы илгерки жазылган китептерден эмес заманбап менеджментке и дагы бир айта турган жерде батыштан же кореядан же кытайдан окуп келген менеджмент эмес алар аяктын менеджменти өзүбүздүн улуттук менталитеттеги менеджментке окутуш керек андай жок болсочу пайда кылыш керек рыноктун эки негизи бар талап жана сунуш талап болса сунуш пайда болот сунуш бар болсо талап пайда болот демек эгер бүгүн биз балдарыбызды эртеңки келечегинде эмне таасир берет ұшыны изилдеп тұрып ұшын кесіпті таңдаған жардам берсек арашпайбыз жөн эле диплом үчүн окууга тыгып кое берсек баягы эле коррумпированный окуу жайлар баягы эле балдар окууга барбайт семестрде бир барып акчасын берип коет анан дипломдоп келип колуна карматып коет тез россияга кетет дагы эле ушуну каалап аткан болсок бул туура эмес мамиле демек дагы бир жолу айтам балдарга эртеңки күнү пайдасы тие турган кесиптердин тизмеси мен барлығыңыздардан сұранамын кімде қандай ой болса комментарийге осы тезмен жазып қойыңыздаршы ушул видеоны көргендер балким пайдаланып же ойлонуп қалар жана ушул видеону башкаларга да бөлүшүп коюңуздар жана коңгуроону бассаңыздар менин жаңы блогдорум жөнүндө да кабар түшүп турат менин бул айтып атканым баардыгыбызга тиешелүү жашы мендей улгайып калгандарга да тиешелүү тез өзгөрүш керек болду тез мынау кризисте ыргып туруп секириш керек болуп калды кризис өзі секириктин трамплини секире турган учур бул э, жанагы жалкоолор бар күтүп отурат жаңа кризис бүтөт кайра мен өзүмдүн тас кейпимди кийем жок кризис бүтпөйт бул жаңы бурулуш поворот кризис бул поворот бурулуш мына ошол бурулушка даяр эместер ыргып кетет алар кризисти кыямат деп билет ким ошол бурулушта кошулуп бурулуп алса алдыга кетет ошо бурулушта алдыға кете кесіптер изилдеңіздер табыңыздар жана айлыкчылыкка кулдукка бара турган андай кесиптерге балдарды окутканды токтотуңуздар балдарыбыз жоқ дегенде жашоо сапатын көтөрүүдө эркин болсунчу азыр жаштардын 99 пайызы сыртка чыгып кетүүнү арзуу кылат сыртка чыгып кетиш керек деп ойлойт эмнеге бизде кесип жоктугунан эмне кесіп жоқ айлықшылыққа оқытып жатқандығыңыз үшін түсіндік бі?